Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 2. Ja, in der heutigen Folge dachte ich mir, dass wir ein bisschen das Haus grün machen mit ein bisschen grüner Energie. Und sie hat einen neuen Job und zwar Bücher schreiben. Freut sie sich schon drauf. Oh, falsches Fenster. Roman schreiben. Äh, einfach irgendwas antippen. Ja. Hab's. Ich habe nämlich mit ein Charakteren geübt. Aber das war schon vorher so. So. Die könnte doch bitte noch mal was malen. Hey, die sind Freunde geworden. Du redest über Baseball. <laughs> Übertreib's nicht, mein lieber Freund. Psst, andere Sims wollen sich konzentrieren. So. Also. Eine Solaranlage. Die haben wir hierbei verschiedenes. Und dann hier die Solaranlage. Dann machen wir doch ein paar aufs Dach. was jetzt nicht fehlen darf, eine Heizung. Hier eine, hier. Ich übertreibe es jetzt einfach mal komplett. Im Bad kommt keine hin, da ist sowieso kein Platz. Küche braucht man nicht. Ja. Das hauen wir wieder rein, das Geld. Oh, das macht... Macht das Geräusch oder hört sich das nur so an? Ja, schalt erstmal aus, weil... Das ist eher für den Winter dann gedacht. Äh. Da habe ich einen Fehler gemacht, das gebe ich jetzt zu. Äh. Sommer, Frühling, Winter, <laughs> Herbst. Ups. Oh, Ach, das bessere ich dann später aus. So. Olli. Ja. Mach mal. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Auf den anderen Computer. Wie teuer ist was denn? Also wie teuer ist ein Butler in Sims 2? Das ist keine Mod. Ja gut, das ist jetzt nicht Sims ähm, sondern Sims 1, aber... Ja. Ah, hier. Äh. Fünfundzwanzig die Stunde, okay. Ja. Dann hat sich's erledigt. Dann hat sich das mit den Butler wohl echt erledigt. ist. Wenn ich hier noch einen Computer hinstelle, weil dann hat der Vater auch mal was zu tun. Okay, das scheint zu funktionieren. lustig. Oh. Zum College gehen. Ja, können wir. Das kannst. Aber. Es war gerade eine Verbrechenswelle, aber. Ähm, entschuldigen Sie. Sie können doch nicht einfach in mein Haus gehen. Was glauben Sie, wer Sie sind? Danke für Ihren Nichtbesuch. Bus kommt in einer Stunde. Hausaufgaben sind gemacht. Komm, auf zur Schule. Passiert halt gerade gar nichts. Da könnte ich doch kurz gucken. Huch. Was? Ed hat zugesagt, Bonis für die Wohltätigkeitsball zu backen. Soll sie selbst backen oder ihre Familie oder ihre Familie die Kuchen backen lassen. Ja komm, wenn es schon machst, dann machst du es selber. Ein Kind, alles klar. Hm. Ich dachte gerade. Bücherdienst. Eigentlich können wir es das mit dem Butler ruhig machen, weil wir verdienen eigentlich genug Geld in Sims. Deswegen Was? Kein Trinkgeld? Hör auf. Cool, danke. Äh, Nochuga. Avalamuno Janakamani. Butler oh, finden wir bestimmt bei Service und dann... Ja, hier. Ich hab's falsch geschrieben, aber... Ja gut. glaube, das mit der Privatschule, äh, ja, das mit der Privatschule mache ich dann im nächsten Part. Aber das mit dem Butler können wir ruhig mal probieren. Barkeeper. Ja. Äh, kann man je... Ja. Ah, hier steht's auch. Von 20 Simoleons, zuzüglich 25 pro Stunde. Einverstanden? Okay, ich komme vorbei. Ja, viel Spaß. Dann gleich schon mal anfangen, hier schön zu putzen. Und das mit einem Strohhalm. Da kannst du dann schön die Straße putzen. Was wirklich? Ey, ich hab gesagt mit Strohhalm. Das ist kein Strohhalm. Du bist gefeuert. Also auf jeden Fall. Komm, spiel doch mal eine Runde Schach. Hm. Und unser Sim schreibt die jetzt mal fröhlich vor sich hin. Cool, die Straße sieht richtig ähm, sauber aus. Warum macht ihr überhaupt die Straße? Ich meine, die Straße gehört jetzt nicht zum Haus. Es gehört zum Grundstück. Ich helfe dir mal mit Destroy Target. Delete. Lettuce. wieso wischt man... Warum wischt man Pfützen auf der Straße? Wenn der nächste Regen kommt, willst du es denn auch wieder auffischen, oder was? Da wünsche ich dir viel Spaß. Ja, okay. Eso es Neveledi. Visto? Jawoll. Das ist jetzt nicht schlimm. Hör auf. Schreib gleich. Oh. Nein. Es kommt noch. Neues Zuhause kommt noch. Haha, du kannst da nicht putzen. Die Sonne, das, das, das, das. Nennt das. Helf mal dem Butler. Ich gehe jetzt nach Hause, aber morgen früh bin ich sofort wieder zur Stelle. Ja, warum habt ihr das auch gemacht? Ihr seid selber schuld. Warum habt ihr eine Wasserbombenschlacht gemacht? Auf der Straße. Deswegen sind die Pfützen noch da. So. Jetzt. Aber jetzt mache ich erstmal. Lalala. Ups. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe umsonst aufgewischt. Ernsthaft. Ja. Mal mal was Neues, okay? Also einen Job haben alle beide. Videogames machten die Sims nicht. Nachtisch servieren, viele zubereiten, zubereiten. Spaghetti. Nee, Hamburger ja, Hawaii-Toast dann eben. Ich habe es zuletzt gesehen bei... Ja, ist auch egal. Wollt ihr eigentlich nicht mal mit den Nachbarn plaudern? Oha. Essen. Aha. Ich meine, ihr seid eh begabte Schüler. Ja, Privatschule machen wir nochmal. Das müssen wir wiederholen. Hö? Wo ist die Erinnerung? Hat die die Mutter? Ja, hat sie. Was? Ich entschuldige bitte. Also, entschuldige bitte. Ein Stift ist, ein mächtige, ist mächtiger als ein Schwert. Weder ein Buch ja. Ich kann nicht mehr lesen. Aufräumen. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Jetzt habe ich eigentlich die Einstellungen gut gemacht, also geendet. So. Nein. Ähm, Manuela, wer ist Manuela? Schon wieder. Ach, mein Lachs. Kräftiges. Gleich kommt unsere Zeitung. Reste weglegen. alle fallen runter. Nein. Hä? Das sind noch gar keine Tasten. Alles klar, cool. Hör <laughs> bitte auf mit dem Blödsinn kann ah, doch das alles schon. Weihnachts... Oh, lecker. Was? Das ist mir neu. Wir haben einen Teller da drin. Lecker. Ähm, ja. Lass es lieber. Oh, Wird es nicht irgendwann schlecht? Ein Insiderwitz. Wir könnten es so ähnlich machen wie diese eine Nachbarin. Die hat dann nämlich noch so einen kleinen Pool. So ähnlich können wir es auch machen. Aber jetzt sparen wir erstmal. Weil Lebensmittel muss man ja auch kaufen. Es geht nicht mehr wie in Sims 4 über ähm, Kühlschrank Jeder hält sich für einen Kritiker heutzutage. Hyper. Also auf jeden Fall Hyper. Wie oft wirst du jetzt eigentlich noch den Herd abputzen? Das macht keinen Sinn. Σαφωνιάνα It's este not. Σεφούνια Μποβότε. Ε, κατατάζε. Μου σωσός μανιατέ. Ekran. Cimba. Ulan sağ ol Mahmut'um. Taş mufada. Pina tun. Apfelmann. Ah, Woje das so. Das machen wir später. Hecke. Äh, mm, ah. Mhm. Oh, uma grufa. <laughs> Mhm. Ja, cool. Ah. Was macht denn der jetzt schon wieder? Wo sind denn der hin? Das ist eher der Nachbar sein Problem. Lass das. Ach, das ist ein Teenager. Hm. Trotzdem den ihr Problem. Fremant. Hm, ähm. Ah, Blitter. Das brauchen wir gerade gar nicht. wir doch schon mal hier ein bisschen Luxus. So. Bisschen. Hm, ähm, ah, Blitter. sind das alles unsere Schulfreunde? Denk mal an die. Ah. Musst du die Blumen platt trampeln? Ah, mhm. könnt ihr eigentlich Sprachnachrichten verschicken? Wenn die nicht mal ein Mikrofon für den Computer haben. Guter Butler. Nur Schnee. Hm. <laughs> Reicht's jetzt mit diesem blöden Busch. So. Dann schieben wir den dahin. 1000. Ey, meine Maus hängt fest. So, jetzt. Ja. Faires Angebot. Jetzt muss ich noch ähm, Move Objects On machen und dann kann ich den sein Transporte in mein Haus reinfahren lassen. Ganz ehrlich, ich mag Sims 2. Und wo ist mein Geld? Habe ich schon bekommen. Hm. Ich, ich nur ganz kurz gucken. Äh, hier. Wie teuer wäre das denn? 10 ähm, Somoliens 15 pro Stunde. Ah, das ist das ist für später. Nicht jetzt. Das ist für später. Aber ich würde auch erstmal sagen, das war's mit ähm, dieser Folge Sims 2. Um kein Video mehr zu verpassen, gebt einen Daumen nach oben. Oder halt ein Abo. Ja, da könnt ihr auch kein Video mehr verpassen. Mit einem Abo könnt ihr es nicht mehr verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part.